मैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव इंदौर मध्य प्रदेश से आज कुछ रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नई रचनाएं हैं फलसफा की झड़का का मैं जिधर भी पैर रखता हूँ सन जाते हैं मेरे पैर कीचड़ में मैं जिधर भी पैर रखता हूँ सन जाते हैं मेरे पैर कीचड़ में देखकर जिन्हें मैं होता था आत्मुग्ध मेरे इन पैरों को देखकर अभी वे सन गए हैं कीचड़ में जितना मैं उन्हें धोता हूं कीचड़ और गहराता जाता है उनमें ऐसा नहीं है कि पहले कीचड़ नहीं था मेरे आसपास ऐसा नहीं है कि पहले कीचड़ नहीं था मेरे आसपास था वह हाँ था वह बहुत ज़्यादा पर था वह जमीन पर या तो बरसात में कच्चे सड़कों पर या फिर गंदली नालियों में अब बरसात प्राय होती नहीं होती है तो विकास की कच्ची पक्की डंडियों पर कीचड़ नहीं होता अब प्राय बरसात होती नहीं होती है तो विकास की कच्ची पक्की पगडंडियों पर कीचड़ नहीं होता फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे आसपास कीचड़ क्यों फैलता जा रहा है कल शाम को मेरे पैर कीचड़ में सने थे सुबह सोकर उठा तो देखा मेरे हाथ भी कीचड़ में सने हैं मैं परेशान था कीचड़ जो फैल रहा था मेरी समझ से बाहर था मैंने आईने में देखा मेरा अक्ष साफ था मैंने आईने में देखा मेरा अक्ष साफ था आईने से बाहर निकल कर देखा फिर मैं कीचड़ में लथपथ था शाम होते होते मेरा चेहरा भी कीचड़ में सन गया लगा मुझे जैसे मैं कीचड़ में धसता चला जा रहा हूं ओह अब तो जैसे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा किंतु जैसे ही मैं आईने के सामने गया वह मुझे दिलासा देते सा लगा किंतु जैसे ही मैं आईने के सामने गया वह मुझे दिलासा देता सा लगा जैसे मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं सुबह जब मैं उठा मेरे सारे शरीर से कीचड़ साफ हो गया था मैं खुश हुआ अंगड़ाई लेते हुए जब आईने में अपने को देखा मेरा पूरा शरीर कीचड़ में सना था देर रात मेरे दरवाजे और खिड़कियों से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आने लगी खिड़की में लगे कांच से बाहर